Вы слушаете новый альбом Александра Карасева «Наше золотое детство». Вы сегодня так хороши что я просто схожу с ума, подаваясь цветению души и решаясь спокойного сна. Я готов одиночно в пролет, без медицины и читает вам стихи. секрет Секретку крутую мне рвет, Вырывается к вам из пути, Вы возьмите сердце в ладони И согрейте нежным теплом чтобы я наконец-то понял, что мы все-таки будем вдвоем. Вы возьмите мое сердце в ладони и согрейте своим внешним теплом чтобы я наконец-то понял, что мы все-таки будем вдвоем. Рестораны клубится коллаж. Кто-то допьет, кто-то плохо танцует. Но я música que mais bonita me faz é que estou que eu podia refúgio e a batalha que vamos ter trato por te que vamos trasta da minha Uma baixa, mas essa roupa de balão как внешности кабаниды. Вы возьмите сердце в ладони и согрейте нежным теплом, чтобы я наконец-то понял, что мы все-таки будем вдвоем. Вы возьмите мое сердце в ладони и согрейте своим нежным теплом, чтобы я наконец-то бы понял, что мы все-таки будем вдвоем. Сердце ваших ладонях Порыхает открытым огнем Я теперь наконец-таки понял Что мы все-таки будем вдвоем Мое сердце baixo selva chicladonha Policaia tatando permagnon E aí te a caneta que ponha Estou boas, pasiquinha, dom Сын в глазах мамку деловьюка, Как и много лет назад. Мы сидели друг напротив друга, Я смотрел в твои глаза. помнишь, что далекий вечер зимний, также за окном миру. Мы с тобой решили стать чужими. Сколько лет с тех пор прошло, волной любви, забытой любви. jak biegam twoim piecaniem walmoj любви zapytaj любви смывает прежде печали. Я к тебе пришел дорогой длинной, Не было конца пути. Без тебя душа моя протухла Ты меня надо все прости А так и горячую ладонью Холод одиноких дней Я тебе поверь не посторонний ты мне снова всех родней волной любви, забытой любви. Я к берегам твоим плечам. Valmaurupari Sapatarupari Самовая прежняя печаль любви Забытой любви Смывает прежние печаль прекрасные края, оставляем сердца частицу. Памяти бережь, а бережь, а бережь, как третий края. Вот и теперь мы никак не могли не влюбиться, как не любить несравненные эти края, долго будет колесница, будут сниться с этих пор. Остроконечных еле ресницы. над голубыми глазами озор. Белая ночь опустилась безмолвно на скалы. Светится белая, белая, белая ночь наоборот и не понять, то ли озеро в небо окупало, и не понять, то ли озеро в небе плывет, долго будет, как лестница будут сниться с этих пол. again. Повесните колдовства, Хрустальный брак бокала, В расплавленных свечах Мерцают зеркала, Напрасные слова Я вдохну устал уже погас очаг, ты новый не зажгла, напрасные слова, винетка ложка звучит, напрасные слова, нетрудно говорю опасные слова. Уж вы не обессудьте опасные слова. Я скоро докажу у вашего крыльца не вздрогнет колокольчик не спутает следов. Мой торопливый шаг в первый миг конца понять мне не позвольте судьбу опасных слов не торопясь решать. придумайте сюжет о нежности и лете, где смертная трава и запах васильков, рассыпанным дрожа закатятся в столетия напрасные слова, напрасная любовь, напрасные слова. Винетка ложка сути, напрасные слова, не нетрудно говорю напрасные слова. Уж вы не обессудьте напрасные слова. Я скоро догорю у вашего крыльца не встукнет колокольчик не спутает цветов, мой торопливый шаг в первый миг конца понять мне не позвольте судьбу напрасных слов, не торопясь решать. детства мы с тобой любили белых птиц. Я гонял веселых голубей. Жаль, не замечал твоих больших ресниц. ты была взрослей и рисовала журавлей. Дети были, спорили, подросли, катались. Улетели журавли, а голуби остались. Белые птицы кружатся как крышами. Может быть где-нибудь видели, может быть слышали. Где-то калиточка, добрую сказку. Где-то девчонка с косичками, синие Аласке где-то девчонка с косичками в синей каким смешным бывает детский спор. Как веселый крик весенних птиц. Но твои глаза я помню до сих пор. Кубки бантикам узнаю я из тысячи лиц. Снова гуси лебеди из забытой книжки унесли красавицу от глупого мальчишки. Белые птицы ползут над крышами, может быть где-нибудь видели, может быть слышали, где-то калиточка, добрую сказку, где-то девчонка с косичками, синей Аласке. Где-то девчонка с сосисками в синей Аляске. птицы кружат над крышами. Может быть, где-нибудь видели, может быть, слышали. Где-то калиточка, добрую сказку. Где-то девчонка с косичками синей Аляске. Где-то девчонка с косичками в синей Аляске. Берется первая подруга без синих зор и прозрачных век. Скажи, скажи, какая вьюга, Скажи, скажи, какая вьюга Тебе оставила свой снег. Скажи, скажи, какая фигука. Скажи, скажи, какая вьюга Тебе оставила свой снег Ветвями тянешься за мною На плечи руки мне кладешь i Chrysta Senhora Estevoio. I Chrysta Senhora Estevoio. Bez słów, bez muzyki, pająż. I Chrysta Senhora Estevoio. и шелестящую листовую, без слов, без музыки поешь. О чем поешь, моя пьется, качаясь тихо, как во сне. И почему не знаю слезы? И почему не знаю слезы? Приходят светлые камни. И почему не знаю слезы? И почему не знаю слезы? приходят светлые ко мне. Не могу я тебе в день рождения я могу в ожидании свидания До зари простоять под окном И в часы предрассветные ранние Каждый раз возвращаться пешком Я пока что живу в общежитии, Увлекаюсь своей мечтой. Никакого не сделала открытия, но оно не со мной. думаешь, что я невнимательный, что цветы не бросаю к ногам. Я тебе в этот день замечательный, свое верное сердце отдам. глазами, осторожно расцветает лучше, сгоняя воду. Я сегодня занят, я художник, я рисую город в непогоду. Я сегодня занят, я художник, я рисую город в непогоду. Вот эта улица, вот этот потом вот остановка под самым окном. Все воплощение это я за углом. Поздно и холодно, ну что же ты медлишь? Тонкие кремы задрожали, Фонари под тяжестью своей согнулись, Греются на кухнях горожане, прячась от печали, стыльных улиц, греются на кухнях, горожане, прячась от печали, стыльных улиц. Вот эта улица, вот этот дом, вот остановка под самым окном. Все воплощение, это я за углом. бесплатные полно. Ну что теперь имеет лишь? солнце нарочно, что зима смеется, а осень плачет. Лучше бы, конечно, солнце утром, только в этом мире все иначе. Лучше бы, конечно, солнце утром, только в этом мире все иначе. Вот эта улица, вот этот дом, вот остановка под самым окном. Все воплощение, это я за углом. Поздно и холодно, ну что же ты медлишь?